я получается. включила. Окей, молодец. <laughs> Молодец. Ну, получается, нет никого, кто в топ входит, да? Да, в этой команде Может, команда Тайм. Там очень классные парни, они все примерно в одном диапазоне. Да тут все классные парни. Там Фанжоу, и он <laughs> центр. Ладно, все включаю. Фанжоу, там центр. Перспективное место. I see. Я буду озвучивать. Серьезно, они снимались как клипы? Как это Держите меня, семеро. Воздух не хватает. <laughs> Сюзанну, я, я, я полез Сюзанну. Шау Халфай, который тебе понравился в прошлом туре. А, ну, я сейчас его заценю. О, Уцелин. И Санзелин. <laughs> Офигеть, какие они! Боже! Они меня уже заставкой убили. О май гад! Он прям в главе.

Вау! Шикарно! Вау, шалфа танцы. Помнишь, как мы с ним команде? Классно. Ну, какой у него ай-контакт с камерой. Прикольно Иди, иди, иди. Хочу Хачуняном был в команде. Роберт. Сейчас не могу. Сейчас походу. Да, сути, я да? Да, вот именно. Блин, Вау. классный момент. О май гад! Да блин, после такого он не имеет права вылетать вообще. Вау. <laughs> Вау! Рокер прям. Он прям кайфует. Вау! А, я вспомнила, он же с той бандами ходил. Он здесь такой ребенок, ребеночек. Мощная такая. О, боже. Айнура, живи. О. Нет, а, как я хотела увидеть Фанжоу так, именно таким дерзким. Подошел, да, ему он? Да, вообще шикарно, потому что в прошлом туре он был такой нежный, весь страдающий, у него была лиричная песня, он меня очень удивил тем, что он шикарно поет. Вот, и честно, вот здесь я прям еще больше удивлена и восхищена, потому что это выступление прям вообще суперское. Ну, тут понятно, что он центр. Да, ну я, я, ну, я знала, что он здесь центр, и, блин, вот честно, вот этих парней, вот этих парней в этой команде я очень-очень люблю, да, каждого из них, потому что они прям, они такие классные, но они почему-то не такие популярные, как другие, поэтому, guys, серьезно, обратите на них внимание, пока не поздно, они реально, они реально классные. Ох. Я все. <laughs> Я выпалила все, что у меня было на душе. Это прям. Блин, клевое выступление. И вот эти декорации все вообще классно подобрали. Да, вообще шикарно просто. Молодцы.